А, всем привет, с вами Extreme Progress. Сегодня я покажу, как сделать, то есть как схакерить на компьютере. А, пишем cover, а, пробел, help. А, help. А, enter. У нас нам нужна вот эта табличка вот у нас появляются цвета. Дальше пишем. Коло. И у нас будет это. Фон будет синий, а буквы будут белые. Ну, как всегда. Пишем 17. Пробел 17. И вот у нас появляется вот такое можно э, прикалываться в школе, на уроках информатики. А, вот, аргументы каждого можете, в принципе, не его даже. FD можно. А... Ой, сейчас, там должен писать повар. Повар. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать видос. Ну а всем пока, с вами был Эк.